Ya está hecho. No me baneen, sí, hermanos míos. No me lo baneen. ¡Hijo de puta! Ah, la mierda que los pollos me están comiendo. Oh no, Vaine tiene 500k. Pero tiene icono de plata. Pero siento que va la cuca arriba. ¿eh? Va, queda culiado. Me queda acá por duda. A ver si se tira. Bueno, valió la pena. Muy gay. tengo una gana de comer locro. Ni te imaginas. Un locro con mucho ají, boludo. Está llegando la policía, muchachos. ¡Ah, pendeja de mierda! Uh. ¡No! Reaccioné muy rápido. Si los de abajo me ayudan... Guay, ¿y el básico? Allá. Ayúdenme, muchachos. Hold me. Tiene pega básico, culiao. No te estoy pidiendo que tire la ulti. Se me fue la Lux, ¿verdad? Bueno. Ajaja, puta madre. Te has salvado. Casi te hago hielo para el Ferné, mi loca, ¿eh? Oh, el básico que me has cancelado. Ah, no. ¿Qué onda? ¿No ¿Te tal me estás jodiendo. Hello there. Está bien. Está bien, está bien. Estamos en la LSS, perros. Acuérdense. Qué pingo hicieron ahí, boludo. ¿Qué está haciendo, culiao? ¿Está haciendo el recorrido de las 12 casos? ¿Qué pingo, boludo? Eh, la Nibia no la puedo detectar porque tiene esa... Esa varita. ¡Vamos el papá! Si la puedo Letia. <laughs> Verga. Lo que pego. Tengo ulti en 10. ¡Apa! El TP que le tiró. Flash. Wow. <laughs> de su mamá, culo. Pues le regala la torre, métesela en el orto. Ay, lo que me temía está pasando. Empieza a Intia lo loco. Tu casa. Soy un gordito judío, necesito más plata. Hagamos una cosa. Cambio acá. Y mato el que, se cruce. No. <laughs> Hola. <laughs> What? ¡Oh! Bueno. Boludo, paren de ¿Qué les pasa? What? Moriste. Andate o te mato. A tu mamá. Wow. Eh... Ye, ye, ye, ye, vení para acá, pendeja de mierda, vení, ye, ye, No, no, no, no, no, no, no. Uh Pumba. Nice. Vamos, muchachos. ¿Quién nos ATP, boludo? Ay, lo podría haber matado también. What? Tranqui, cabros. No me intento, mala la partida, gracias. Yo ni en pedo me meto en la jungla, boludo. Bueno, sí, me meto. No, no, no, no, no, no. Oh, sí, sí, sí, sí. No, a la 20 lejos, boludo. A la 20 le quiero, le quiero flashear. Ay, boludo. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pimba. Uy, casi te, te morí, boludo. Pisabas eso. Te hacía conversa con, con la muerta. Wow. Ah, ya. Córrese. Lux. Help. Oh, no llegué, boludo. Hacen varo. ¡Ah! La peteé, boludo. Me tiene que haber ido el pingo. No. No te mueras, vos. Bien ahí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No explotó la Q, boludo. Ah, no, sí se explotó. What? Ah, la perdimos, boludo. ¿O no? Base. Odio perder eh, el flash así, boludo. Escapándome. Y no por por una kill. ¿Qué hace boludo? ¿Va a volquear? No, no vaquean estos pibes, boludo. Me regalaron la partida estos dos, boludo. ¡Ay, menos mal, boludo! No tengo flash. ¿Cómo llego a la vein, boludo? Mira, todavía tenía esa pija, boludo. ¡Ayuda! ¡Oh! Acá, ¡eu! ¡La base, men! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya lo perdimos. ¿eh? Ese se man. El Lucio y el Jax, boludo, miraban... El Jax, boludo, a ver. El Jax cuando estaba persiguiendo a la, una Lulu, boludo, con la Morgana. Tenía que haber vaqueado todo, boludo. Todos tenían que haber vaqueado ahí. Entonces se pusieron seguir a la luz. A la...